ti te quiero De ti esperaba algo bueno Ignoraste lo que por ti siento Usando muchos pretextos Nena yo a ti te quiero De ti esperaba algo bueno Ignoraste lo que por ti siento Usando muchos pretextos Como dijo el Duque si don't give No te puedo hablar de amor Si a ti no te importo yo color incolorado el cuento ha terminado No quiero verte ni te quiero mirado Lloraba por ti, mientras me odiabas a mí Nena, ese sueño Que me digas te quiero Que me voy a tu Nena, un sueño Que entienda lo que siento yo a ti te quiero De ti esperaba algo bueno Ignoraste lo que por ti siento Usando muchos pretextos Nena, yo a ti te quiero De ti esperaba algo bueno Ignoraste lo